欢迎收看五月二十一号，天天开心老爹开奖。今天开的冷牌，我说真的，只要一开冷牌哈，老爹的留言区就一直被骂、被骂、被骂。亲爱的观众朋友啊，老爹是一个播报台啊，是把一般大家 FB 的主力拿出来跟大家分享。对，老爹如果是神，我每期都会中。 但偏偏我不是神，神是在天上给人家拜的，而我是凡人。 <laughs> 但是没关系，老爹会再接再厉。哦，跟大家讲最新及时的一个资讯，哦，会给大家讲最新及时的资讯。最近都一直开冷牌，然后开了冷牌呢，就一直被骂。然后不管是我们开十个号码啦，或者是不出牌啊，啊，总是有人会骂骂骂骂。 所以呢，老爹这一期呢就不讲不出牌，我们就纯粹来分享。然后之后呢，老爹呢晚上呢六点呢跟你们空中相会，我们再来讨论一下节目未来要改版应该怎么走，好不好？哦，OK，好来，我们现在讲今天开什么牌？ <coughs> 今天开一一一三二四三七三九，这个三九吼真的不错，出来了。 等了那么久，啊，他蛮讲这几期我早就听到风声，有人一直在养三九，他终于终于被他养出来了，而三七呢，果然七尾让他出来了，哦，今天就有讲七尾果然让他出来了，哦，三七真的会持续热下去，哦，二四啊一三呢今天突然跑出来一一一三今天如果突然跑出来，下期三一会不会有机会？没关系。 我们只是先来讲今天的牌，重点就开始来复习了哦。复习今天真正的牌，来，我们来讲光头仔无明皇王吴大哥，你看主之一三，他认他认为一三连庄，副之二零，这个二零啊哈，我们讲个实在的，他应该要出，他应该要出，而且我觉得是下一期，你看哦，我们来看他的板路。 上次四期没开，对不对？二零上次四期没开，这时候刚好四期，有机会哦。照板路来讲，它是有机会的哦。哦，所以我觉得今天的一三二零，这个光头仔抓的很漂亮。来，我们来看包租婆二八三八。哦，这个礼拜啦哈，十五期的啦，十五期没有开啊。啊，三八四期，三七一开。 三八会出的几率是有的哦，哦，三七开，三三八出的几率是有的哦，哦，至于二八，他应该是在赌什么？赌说哦，他那么多期了，连三九那么多期都会开了，二八也应该轮到他，还有零六，到时候零六一定会开，哦，到时候零六一定会开，哦，好了， <coughs> 我们看下一个，李小龙，二五三五。 嚯嚯哈嘿！这个五五五五将是今天今天热门的选择。五啊五啊五啊！今天一定会看到很多的五一直在那里喊。二五三五一五零，二五三五一五零。今天一定很多五，我们一起来跳舞。 <laughs> 今天五尾一定会很多出来。我今天五尾一定很多会出来。哦，来，你看。 下一个精彩黑面零五零七，你看零五是不是来啊？哦，零五是不是来啊？哦，啊，坦白讲，零七让人家大失所望。我讲起来，零七让人家大失所望。那些前三五期大家都一直觉得零七要出，那这番零七搞没出。哦，老爹觉得今天还是不会出了。哦，但是，anyway，我讲过今天不讲，不讲不出牌。 哦，我们礼拜六，我们六点来讨论一下未来的节目走向要怎么走。好，来看看油漆哥哦，来这里零六二二零六这九五啊哈，江西来共啊哈，我是觉得可能不太会出，老爹自己觉得不太会出啦。哦啊，大家互相考虑一下。好，二二二二当红炸子鸡，老爹基本上讲啊？ 哦，老爹今晚容易啊，是凌晨三点那些组。明天一一二二三三绝对封牌，说话就要负责任。一一二二三三绝对要封牌，没有的话，我自己去把三千注买齐，把它封起来，好不好？明天一二二三三一定会封牌啊！哦，好来，我们来看这个慧慧零六三七，我老公三七当红炸子鸡，我觉得三七有可能在连。 我真的觉得生气有可能在脸，哦，大家考虑一下，哦，大家要考虑参考一下。好，那我们来看 open 奖二二三九，好，open 奖二二三九，哦，这个二二五哦吼，他都少公过啊，有机会，所以我讲一一二二三三就有机会，哦，啊，至于二九这机会哦吼，三机会出来。 我是对他们有多大的期待啊？哦，啊，喜欢合拍的朋友们，我们就拿去喝喝看，好不好？哦，喜欢合拍的朋友们，我们就去喝喝看。好，男猪喊你看，我要求我妈上哥哥以二九来搞我打脸的。老爹说不喜欢，结果二九又一直来。哦，但是他依依我喜欢。哦，他依依我喜欢。哦，对，因为我以前有个女朋友叫依依啊，另外一个叫珊珊。 啊，二要怎么掰？我不会。好，来下一个工程一零二六。哎，一零几期啊？八期啊？咱讲起来差不多啊。台子也差不多填够了，一零也差不多该下来了。哦，一零也差不多该下来。啊，这个二六更过分。这个二六几期没有看？二十三期没看了。我这把光到二六鸡皮疙瘩出来，谢谢我下面暗示我们怎样。哦，讲到一零。 老爹再负责一个，来，明天一零二零三零三和封牌，一样不封就来找我。 <laughs> 哦，明天一零二零三零也必将封牌。哦，明天的一零二零三零也必将封牌。好，我们来看娘娘驾到，这个一七吼啊，已经那是一七三二三九，这个一七吼。 大家觉得那时候他开的时候，他之前本来几期没有开，二十六期没开，他一开大家都觉得他会不断的一直开，他不是在第二期、第三期、第四期的时候就应该开。坦白讲，喜欢下一期的朋友，我建议这期再再追一次。如果这期再不开的话，我是觉得六期内啦就放弃啦。哦，我觉得六期在这一期是第五期啦，我觉得六期内一期如果再不开就先放弃掉。 三二幺九十七期没亏了。你知道吗？三二二三是很多人追着想要的一个号码。二三三二是出的频率是很高的。哦，那三九因为二十二期没开，大家觉得三九一出会继续连庄，但我觉得不太可能。哦，我觉得不太可能。大家每个人自己考虑看看。哦，好。 下一整个花田这个五三九零四一一对话一一个来啊，外前女友一一个来啊，哇，哦，一一二二三三，这个三个女人必将，嗯，那个啊我想起来二二我们就叫兔兔，嗯一一二二三三一一兔兔三三，嗯，三个女人坚强的表现，好来零四，我玛干巴零四近期应该有。 有答案，好，我觉得啊，应该啊，所以近近期应该会有答案。好，今天讲完这么多的一个东西来讲的话，哈，老爹还是要跟大家讲，哦，没有中，去骂台菜。 <laughs> 老爹这里是播报台，我今天跟你们讲的东西是你们去合牌，你们合意，然后喜欢，然后自己觉得，哎，这个这个这个人的牌跟我一样像。 哎，我我觉得我百路跟他像，我跟他抓出来号码都一模一样。我可以因为今天而这样子去下你自己想要的一个大注啊。如果今天合出来，哎，牌子跟我不一样，那我今天是不是要少少下一点点？好，用智慧的方式来去做一个投注，好不好？哦，老爹这里是一个新闻播报，也希望大家能中中大奖，很重要，订阅小铃铛。 啊，订阅小铃铛，加入老爹的赖的群组，好，我们进来一起来聊天。这些黑粉粉，如果你们真的这么喜欢我，也喜欢这么喜欢干掉，你也来进来这个群组里面，欢迎大家成为家人，用真心对待对待我的粉丝们，好不好？好，洗干秀姐就进了，我们下周见，拜拜。